मंच में आसी मंच पर आसीन दो मुनि राजों को मेरा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु <coughs> महाराज जी संकलेश परिणामों से आयु छोटी होती है विशुद्ध परिणामों से आयु बड़ी होती है लेकिन मनुष्य का जब जन्म होता है तभी उसकी आयु निश्चित हो जाती तो ऐसा कैसे संकलेश से छोटी और विशुद्धि से बढ़ती वाक्य को संशोधित कर लो संकलेश से आयु का क्षय होता है विशुद्धि से आयु बढ़ती नहीं क्षय रुकता है हम जितनी आयु लेकर आए उतनी जीने की योग्यता हमारे पास रहती है पर उतना हम जिए ही ये ज़रूरी नहीं है हमारे आयु में परिवर्तन भी हो सकता है समझ गए वो परिवर्तन संकलेश आदि के निमित्त से होता है हमारे यहाँ आयु के असमय में क्षय होने के कुछ विशेष कारण बताएं विष बेयन रतक है भय सत्य गहन संकलेशन आहार उत्साह नाम निरोहना छिज्जदे आयु फिर गिरी पयन परन चलन भंगे ही अनय प्रसंगे ही विभे ही अपमच्यु महादुखम पत्तो से अनंत वो धीरम कि विष के भक्षण से रक्त के क्षय से शस्त्र के आघात से और एक उसमें दिया संकलेश से आहार उच्छ्वास के निरोध से और अन्याय अनीति के प्रसंग से हमारी आयु छीन होती है तो अगर कोई व्यक्ति अपने आप को प्रसन्न रखता है तो वह अपनी वास्तविक जिंदगी जीने में समर्थ हो सकता है और कोई व्यक्ति बहुत कलुष परिणाम वाला होता है तो उसकी आयु असमय में भी नष्ट हो सकती है ऐसा शास्त्र का विधान है पर यह नहीं है कि हमारी आयु बढ़ जाए आयु बढ़ती नहीं घट सकती है सौ वर्ष की आयु वाला अगर उस पर शस्त्र का आघात हो जाए तो एक सेकेंड में जा सकता है समझ गए